Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh Masu kallon mu kar ku manta idan yau na farkon zuwan ku da Allah kar ku manta ku yi mini subscribing sannan kuma ku yi mini ƙararrawa domin samun sababbin fina-finai daga zarar mun ɗora sannan kuma ku yi mini liking. To fim ɗin mu na yau dai yadda za ku yi ku sauke shi a wayar ku to ba ƙasan description ne mun kawo muku ba kuma ba ta comment ɗin ba. To za mu ajiye muku link ɗin mu na mu na Eh, group ɗinmu namu na Telegram. To a nan ne za mu ajiye muku link ɗinmu namu na group namu na Telegram. A ƙasan description za mu ajiye muku shi. Da mai buƙatar shiga wannan group eh, zai iya anta ya shiga cikin wannan group. Domin wannan group eh, ma ka sababbin fina-finai ne kyauta ba tare da kumbe ko sisi ba. Shi kuma group namu na biyu kuma shi wannan ma ka sababbi sai an kalla cikin wancan group ya kwana biyu sannan kuma muka ɗoru a cikin wannan group ko kuma wannan group wancan group shi kuma sai kullum kullum ne muka fina-finai guda ɗaya guda biyu shi kuma wancan wanda sai kumbiyan shi kuna iya samun fina-finai fiye ga ɗaya biyu uku hudu biyar shidda ga ini kuma duk sababbin fassara idan kuna bukata ku shiga cikin wannan group